ja, beginnen damit, aber dann wird es einen Dominoeffekt geben. Ich denke, es könnte nur, im Grund, äh, nur in Deutschland eingeführt werden, äh, aber es ist natürlich, ähm, erstens hat es nicht den vollen Effekt, wie wenn man es europäisch machen würde. Also es würde halt wieder nur Teile der äh, quasi zumindest ja schon zum Wirtschaftsraum gehörenden Leute mitnehmen. Wenn ein Land da sich entwickelt und es ernst wird, dann wird das für andere auch viel ernster. Und man wird es wahrscheinlich nicht nur da einführen und sonst nirgends, auch nicht auf einen Schlag, sondern man hat dann zu tun, dass man vorangeht und Formen schafft in einem Gesamtkontext. Und wenn es in einem Land losgeht, dann ist es für mich auch völlig klar, dass alle anderen drumherum direkt nachziehen müssen, weil sonst provoziert man ja wieder so eine äh, ja, Ausschließlichkeitshaltung. Wir schon, aber du nicht. Und natürlich würde es Grenzeffekte geben. Also es ist ja dann immer schwierig, wenn man ähm, in Deutschland ein Grundeinkommen bekommt, äh, aber es vielleicht irgendwo anders ausgibt, ähm, wo es vielleicht auch ein bisschen billiger ist zu leben, dann wird es mit der Finanzierung in Deutschland schwierig ähm, oder schwieriger. Und es gibt auch nicht die positiven Effekte, die das Grundeinkommen hätte, unmittelbar in Deutschland, nämlich eben die, die erhöhte Kaufkraft. Also es ist eigentlich sicherlich machbar, aber ich sehe eigentlich äh, das wirklich nicht als also ich sehe es zumindest wesentlich sinnvoller an, es auf der europäischen Ebene zu tun. Also eingeführt natürlich, irgendwo muss es mal angefangen werden einzuführen. Es kann auch in die Schweiz sein oder äh, Afrika oder sowas. Also mit der Einführung ist es schon, es kann isoliert eingeführt werden, aber es ist kein guter Zustand. Nein. Man kann in einer globalisierten Welt ein Grundeinkommen nicht nur in einem einzigen Land einführen. Man kann in einem einzigen Land beginnen, Grundeinkommen einzuführen. Man kann in einem einzigen Land erste Schritte zu einem Grundeinkommen hingehen. Man kann verschiedene Schritte äh, in einem Land auch sehr weit gehen. Äh, das ist eine interessante Frage. Äh, es wäre sicher vorzuziehen und entsprechende Initiativen gibt es auch, äh, das auf europäischer EU-Ebene einzuführen, weil sonst doch Wanderungseffekte ausgelöst würden. Und in einer globalisierten Welt muss man ein Grundeinkommen von vornherein als globales Projekt begreifen. Das heißt nicht, dass man nicht in einem Land anfangen kann, aber es muss ein globales Projekt sein.